大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天。 第一百五十一讲，神要对你说什么？我就是暴君，暴虐的君王，辖制平民，好像吼叫的狮子，名食的熊。 无知的君多行暴虐，以贪财为可恨的必年长日。暴虐的君王辖制平民，好像吼叫的狮子、逆视的熊。无知的君多行暴虐，以贪财为可恨的必年长日。 我就是暴君。经文里面很清楚的是提到暴虐的君王。那我们这个时代，当然有发展国家、第三国家，还有一些呃所谓的进步呃的国家，但一般上我们都可以说，人类都是在。 进步，国家也都是在繁荣，百姓们都多接受的这个教育，文化呢也就比较上也是比较文明一点了。所以其实怎么样来讲，我们人类都是处在一个进步的当额，所以我们就发觉到，特别是一些。 呃，城市化的国家，你会发觉到百姓们呢，其实，在经济能力上都比较强，都比较多接受教育，然后也有所谓的呃安居乐业，也有幸福快乐的家庭等等。那这些事情呢，加起来呢，是不是就告诉着我们，哎呀，我们过去的这个呃年日时代里面？ 都看到这些呃国家的这个呃打战啊啊暴力啦侵略啦啊这些的恶行，是不是在一个时代已经没有了，也不再有这些的暴虐的君王呢？是不是我们特别是在城市化的一些呃国家里面都有这样的一个呃？ 以为呢？那今天我们看的这个经文呢，那我们一看，我们就清楚看到是讲暴虐的君王。那在理论上呢，作为一个君王呢，他应该是为这个呃国家繁荣，为这个民给他们能够安居乐业啊，他们应该是有使命托付来啊打理好这个。 国家的，那但是呢，我们看到这个经文的里面所提到的这个君王呢，是被形容被称为是胡资的，是胡资的君王，是有这个暴力的行为，然后他有贪财啊，所以这呃圣经里面的这样的一个君王，当然是。 们是不可取的，他们的表现就像这个狮子和这个熊一样，他们为了名食，他们为了填饱肚子，他们就会找弱小者来去吞吃，来去攻击。所以，啊，按这个经文里面所提的这个呃暴虐的这个君王呢。 啊，或许假如在一个城市化的一个国家里面，特别就是比较民主、比较人权的一个地方，它早就被这个推翻，哦，政权也失去，然后示威，然后就被逼下台了，啊，就换朝换代哈，换王啊这些等等的，啊，所以我们在这样的一个情况之下呢，我们却。 要去做一些的思考，因为我们不一定就是这些君王，我们不一定是这些所谓的政治呃领袖，但是我们却从当中去思想一个当中所讲的暴虐的行为，啊，这是一个无知的一个表现，是一个不可取的行为。 当然，我们在这里，我们来思想的时候，就说：“哎呀，我们基督徒来思想这个问题啊，基督徒有暴虐的行为吗？”道理上，我们基督徒都是呃在学习爱神爱人，呃，基督徒的这个生命见证其实也是相当不错的。但是我们世事呃求是的来讲，还是有一少撮的人。 啊，在有意无意的当中，有些时候是被蒙蔽的眼睛，有些时候是被魔鬼撒旦所怂恿而左右影响。有些时候，你真会发觉到，哎，基督徒当中也确实，其实还是有一些暴虐的这个行为出现啊。我们呃，可以这样讲，就是呢，啊。 攻击性的言语呢，啊，还有恨意，啊，对人来说，呃，其实呢，还是会有的，啊，然后我们虽然没有虐待别人呢，但是也不见得我们都会去善待别人，也不可否认的，所以在当中制造一些不安呐，啊，使到别人受伤啊，啊，其实这些。 事实还是有存在的，那我们特别可以说，在这个婚姻关系里面，其实我们真的是，啊，多会看到啊，这个婚姻关系里面啊，住在一起啊，在当中呢，有一些这样的呃暴的倾向不奇怪啊，虐待倾向不奇怪，攻击的倾向。 不奇怪，伤害别人的倾向也不奇怪。当然，把它啊，移到我们在其他层面里面，还是在同事当中、在朋友当中、亲戚当中，哎，其实呢，偶尔还是会有的啊。所以，我们虽不是这个君王啊啊，但是他的这个重点是提到的是暴虐的行为。 啊，却是我们很好的被提醒啊！不要假象的以为我们基督徒就不会有暴力行为，基督徒都不会有虐待行为。其实不一定是如此，而实在却是有存在的，因为我们是有罪的人，很多时候我们有这样的一个阴暗面，我们呃在当中呢啊。 有意无意，而没有很好的处理，然后在当中呢，也会产生一些啊暴力跟虐待的行为出现。我在说，它不一定是这个用武力，当然武力也是其中之一，但是言语上的暴力啊啊，有些时候啊也会出现啊言语上的虐待。 有些时候也会出现，那对人，呃，没有善意啊，使到别人制造压力啊，使人受伤呢。其实某些方面呢，原则上也是对别人的精神虐待。所以啊，我们真的是要很好的思想。那你是不是这样的暴君呢？我们一起来祷告。 天赋上帝啊，我们都知道，基督徒应该是爱神爱人的。但是有些时候，我们有罪性的人，在这个环境的当儿，我们受到魔鬼撒旦的引诱试探，还有我们的老我的软弱，我们为着我们自己，我们很多时候会可能在当中会出现着有这些啊暴虐的一些的行为，不一定是武力。 不一定是真实的虐待，而是在言语上，在对人没有善待上。其实或许我们会有这样的行为。我们巴杜德，你打开我们的眼睛，让我们看到我们有这个阴暗的一面，好好的去处理，让我们在当中不成为一个暴君。我们如此祈求、祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力，请为这马太牧场来代祷。欢迎，如果你还没有订阅，请订阅。那如果你许可， <laughs> 请你举手之劳啊，就是转发出去，让别人也得到福音的好处。当然，还是希望你们能够在当中来有一个互动参与，自己有领受啊。 也可以给我鼓励，也可以跟其他的弟兄姐妹们一起的交流分享。